лифттин жана анда турган адамдын кыймылын карап көрөлү лифттин өйдө карай багытталган ылдамдануусу бар ньютондун экинчи законун вектор түрүндө жазууга болот эгерде y огу вертикалдуу ылдыйга багытталган болсо анда ордук күчүн проекциясы оң ал эми таяныч реакциясынын жана ылдамдануунун проекциялары терс болот бул учурда салмак ордук күчүнөн чоң ошентип эгерде нерсе тирөөч же асма менен бирге эркин түшүү ылдамдыгына карама каршы ылдамдык менен кыймылдаса анда анын салмагы тартылуу күчүнөн чоң башкача айтканда нерсенин тынч абалдагы салмагынан чоң болот ылдамдатылган кыймылдын натыйжасында нерсенин салмагынын өсүшү ашыкча жүктөө деп аталат